Hamilton, On marche dans les rues, on est perdu dans un piège comme à Babylone. Pour le paradis, pas de taxiphone. Non, jamais. Zé, zé, zé. Zé, zé. Wa, wa, zé. Wa, wa. J'prends zé, zé. C'est pas la peine. Tu veux revenir C'est pas la peine. Yo. Tiens la guitare comme Jimmy C'est négro qui m'y Je vais débiter, débiter, débiter, débiter mon flow à la fille Je suis oh. la bonne